что-то вообще ничего не приходит. Ну, да. Невский. А, а, хап, хап, хап. А, вещества, эски, эски вещества. А. Кинули спрыть. Да иди нахуй, блядь. не веник, чичпау-пау. О, ништяк. Нюхаю МК кос братишкой, буду флексить новой тишкой, поделюсь с ним свежей сишкой, потом вместе дунем шишку. Я вчера проснулся рано. Там молюсь на син. чин. Я... Тут Матвей флексит. Мы... Сань, комп. Йоу, йоу, йоу. Мы убили трех ментов. Это похуй. Весь порох наш, весь творился с пивом. Йоу, йоу, йоу. Я не хотел вам даже и, отправ... и отправлять не хотел вам даже эту информацию. Не знаю, пока посплю. спать? спать? Легкий Разбуди меня до Харвеста. Москве у меня там уже концерт будет э, в марте. Какого-то числа, я не помню. Меня, кстати, в Уфу позвали играть. Играть? Тебе же нельзя выезжать из страны. Ну, я знаю. Это мы не ну, если сложится так обстоятельства, то... Э, У меня будет выходить не епишка, а альбом. У меня сложится обстоятельства, то я... Там в конце февраля, как раз понял, я из Уфы сразу к тебе на Ханский приеду. Ну, решим. Да, это Паша Техник. Шатаут Паша Техник. Меня Карина бросила. Гуляем с Пашком. <laughs> Альбом в процессе, чуваки, пишу, пишу, пишу. Пока не буду ничего обещать. Но вы охуеете от этого, вас уверяю просто. Инфа Что? Видел Билли лишь под твой трек флексила. Чего? Чего? Надеюсь, это правда. Да, чувак, было бы клево. Да. Да, ФДД. Не в ЧС сейчас добавлю. Че? Вижу, гуси, я ваш рот шатал. Вон на крысу. Жесткая, жесткая крыса. Она меня расстроила. <laughs> Она с монгол в трансляции, братан. Кто такой монгол? Тимур Тугобей. Привет, братик. Ты великий человек. Мортімор. Привет, привет. Привет. Хочу, чтобы Тимур Тугобей стал моим личным телохранителем. <laughs> Личным менеджером. <laughs> Да хватит не менеджером, мне так их 7, 8, 10, 15, Альбом, скорее всего, да, что в 19 году. Ебать, как красиво, пиздец. Охуеть. Хочу фотку там. будет, если не совсем формат такой, как старый. поскольку я заебался писать такой музон уже. Мне, мне он разнравился. Не могу вообще слушать свои старые треки. Меня они заебали просто, пиздец. Поэтому я написал что-то новое. И это что-то новое. Бля, пол, короче, полная пизда будет. Спойлер, там будет закос под АК-47. <laughs> Закос под АК. Я, я, я есть такая Я есть АК-47. Рэп какас, братан. <laughs> Рэп из-под ногтей. Вася. кило, блядь. Ложись спать, чувак. Мы еще вечером будем висеть. Ну, военкомат на Бикетово стоит. В натуре? Да. <coughs> Харьковским пацанам до веща что на Бикетово метро стоит военкомат. <laughs> Будьте бдительны и аккуратны. Чуваки, я в процессе пишу альбом. Не хочу спешить ни с чем, типа, не хочу делать это на скорую руку. Хочу сделать это качественно и охуенно поэтому я не выпускаю нихуя. Типа, это бессмысленно, я считаю, типа, делать на скорую руку, лишь бы, блядь, собрать дохуя лайков там каких-то, не знаю, полная хуйня, как на мне. Я хочу сделать охуенный альбом. Это будет мой первый альбом, он будет охуенный. Не хочу делать хуйню, хочу делать охуенно. Поэтому придется подождать. 13 лет. <laughs> Там, типа, уже готовы есть треки, и я могу вам сказать, что это, блядь, вы просто охуеете. Реально. Унитаз платины нету. Shoutout платина. Эй, big boy. У меня есть фит. У него есть фит с платиной. Да, фиты, фиты будут на альбоме. Я же выкладывал snippet, будет фит с делаками. У меня еще есть фит с Суджимака. Ок. добрые скоро на Продакшн в основном мои пацаны будут. Э, работают с пациками из своего города. Это Тарпор, Биги. Пишу панку уже месяц, чтобы он мне скинул битов, но он не хочет. <laughs> Типа, уже, блядь, не ход его тупо прошу, брат, скинь. А он меня морозит. Заспамьте панку директ, чтобы он мне битов скинул. Я только что отвечал по поводу альбома. Кизару твое отношение. Я не знаю, <laughs> я Кизару почему-то добавил в черный список. Я хуй знает что. <laughs> Типа, я ему даже ничего не писал, ничего не говорил про него. меня решил честно. Такой, блядь, блядь. Хурлык, Сука. Дела класс. Вот так. Супер. а я натыкался на какую-то трансляцию, там, где Кизару говорит, они, они сперва все про меня типа пиздят, а потом у меня воруют, типа, все. Вот, если он серьезно, типа, думал, что я, типа, <laughs> сделал это из-за него, это очень жестко. Не знаю, зачем брать столько, так много на себя, типа, <laughs> хуй знает. <laughs> Смешная хуйня. Да. Фейсу, блядь, нормально отношусь. Привет, Фейсу. Лил Кристи, привет, бро. Настя. Тут... Вы одно имя говорили, а Виктор называл по-другому это имя. Ну, на букву О, на букву О. Ордари, а вы Орда говорили, а его зовут Ордари. Что ты? Я понял, важно. пожалуйста. возбуждающая поездка. Утомляющая. Ну, я же вам тогда говорил, что можно лучше бы на метро. Ми- на бы, метро. На 15 минут вы были бы на месте. Эх, ну мы что-то... Я вам говорил. Провтыкали. Я бы вас на Кричатке метро сели, вы бы прямо в метро вышли бы, на, э, вам же туда на этот... Э, же ну да, да, нам на вокзал же. Ну короче, поедем, наверное, обратно на метро. вагона, что этим. Тут пробки, да, везде? Да, час везде минимум. Жесть. Ну, и денег сэкономить, зачем выбрасывать? Сели в метро Лесная или какая там? Ну да, да. приготовлю вкусно. О-Р-Д-А. Орда. Арда. Ну. В Украине заебись. АРДА. может э, э, перед тем, как э, идти в банк, вам, ну даже не вам, а вот люди скажут, хорошо, мы делаем, но он показывает нам деньги, он показывает. Ладно, хорошо, сейчас буду. Ну, можно я покурю еще, да? Даже, брат. Ще покажу фокус. Хорошо. Почему неудачный? Он удачный, он так и должен был произойти. Тишка, брат, привет. Маша, меня не надо за советскую власть, вы знаете, я сам, Саб, саб, сам рублю их, вы слышите каждый разговор, как я с ними разговариваю. Тут я, я им не буду вкладывать... Бля, про альбом уже заебался говорить, если честно уже 300 раз рассказал. Кто не услышал, короче, с альбомом я не спешу. Он в процессе написания, я его пишу и пишу. И типа не хочу спешить с этим. И в фильме Ленинграда, тур по России планируется. Слава, привет. <laughs> Ваня. На мне кэш, на мне тро... поход, на мне твоя. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сука, это мой флоу. Залетел снова на солдов. Оставил автор там. могу обещать, что Альбик будет в этом году. Пока что еще под вопросом, сам не знаю, честно. Типа, трек пойдет. У меня всегда по-разному. Я Savage Buff, эй, ты уебан, эй. Меня кто-то накурил. Фу, я куда-то улетел. Фу. Сейчас будет фристуля. С тейпом. Бля, ну мы когда-то давно хотели с тейпом сделать трек, но что-то не пошло. Я это у тебя хочу спросить, Ваня, когда ждать жесткий панк-рок, потому что я там слышал отрывки. Ты вообще жесткий тип. <laughs> Возьми меня на альбом свой. Да поебать мне на вашего Кизару, блядь, заебали с этим Кизару уже. Суприм. Новый сезон Fortnite Фортнайте вообще пушка. Я уже купил батл пассы и башу. Почему симбиозик так похож на Пашу? Братан, почему ты похож на Пашу? Братик спит. Дред, почему я дреды срезал? Да не знаю, просто типа чилили с корешем в Одессе, и он такой, бля, я пойду сейчас стричься на лысо, я такого, я с тобой, и все. <laughs> И подстригся. Привет, братик. Не знаю, дреды снова, хуй знает. Не знаю пока что. 19 лет. Залетел снова на солдат. Блок сигарет. Ваня, let's get it. Let's get it. Пап, let's пап. get it. Кашемир на блок. Кашемир на блок. Из Суприм достал глок. Пал, пал, ты упал. Из ребля, уебан. На твое мнение, Клаус. А, наслаждайся минусами. Делаем, Делаем дерьмо, дерьмо мы сами. Что ты, брат? Значит, да, дура. Как дела, брат? Это Шойбай. Колд Сименс? Контртеррорист Вин. <laughs> Че ты делаешь? Сижу, братан, сижу, пержу. Нормально. <laughs> Че а вас выпускают? Ой, ебать, у меня шмятина на башке осталась только. Передавился, да? Сейчас, сек, брат. Можешь поговорить пока с диджей Симбиозе? Брат. Да. Ваня Акура. Лена <laughs> Букин, здорово. Симбиотик, слышишь, тебе кассету отправил. Будешь слушать? мне кассету отправил? Да. А футболку отправил? И футболку. А коробку с пиздюлями? <laughs> Это, блядь, при получении, нахуй. Окей. Что, ты залетишь ко мне на альбом, чувак? Бля, братан, я залетаю только на соло. Чувак, его альбом называется «Соски свиньи». Соски? Свиньи, да. Там есть песня «Вьёб на улице Вязов», ты обязан на ней. <laughs> <laughs> У нас просто в Харькове, я понял, все въебывают друг друга постоянно. На улице Вязов? Я убитый, убитый. Слышишь, убитый. симбиотик? А. А ты тоже с Мортычем в отделении живешь? Что? Ты тоже с Мортычем в отделении живешь? Да, чувак, мы сидим. Братан, дай адрес. Отделение, блядь. Ну, я просто не был как у вас там, правильно? У нас отделение. У нас есть отделение. О, братан, я тоже в Суприме, смотри. Мама не давала на Суприм бокслога худи. И я на траву на худи. Что-то там, блядь, груди. Что ты знаешь обо мне? Что ты знаешь обо мне? Ты да. ничего не знаешь обо мне? Ничего не знаешь обо мне. Мне не нужен все суп. бриллиант танцуют, на мне все бриллиант танцуют. Бриллиант танцуют. Нужен суп. А суп. Так а ты что, брат, дома висишь? Ну что, я работаю. А, а что, Валя, у нас там богема дропнулась, все новенькое, новенькое, да, там? Новенькое, да, шмотик. Бля, я жду сережки, пиздец, они охуенные. Ну, бля, миллион заработали, может, на это. <laughs> Бля. А что это за прикол, чувак? Это реально, типа, реклама, типа, вы делаете как-то рекламу с типами в каких-то новостях, типа, или что это за прикол вообще? Я, не вы... Я думаю, охуел. Это диктор, диктор новостей, типа, про прорекламировал. В натуре вы, вы тупо дали ему шмоток, он тебе, бля, что? Люто Мы нахуй. Ничего не дали, он просто респект. Охуенно. Говорит, ну вы русаки дикие. Ну». Бля. Так что, когда в Украину, братан? Бля, да никогда, бля, хуй меня пустит. <laughs> Бля, пиздец, конечно, хуево это все, что... Бля, симбиотик на катере своем выкатил, хуй знает. <laughs> На катере? На лодке. Да лодочник, ебать. ФСБшников ездил, дразнил, блядь, да уёб. Это он все спровоцировал, чувак. Я с кентом Данили и летал. Альбом. Да он все виноват. Думаю, что за пожар там, симбиотик, это соски свиньи. <laughs> Это все ради сосков свиньи, чувак. Все думали, что война началась, это, блядь. А это все въеб на улице Вязовчего. А я все лишь начал писать, понимаешь, что будет после дропа. Ну, у Юры скоро выйдет песня, она называется «Я молодой бобер». Я слышал. Я молодой бобер. <laughs> «А, бобер! Твое дерьмо я тупо спер. Бревно. Бревно. Лёти гений нашего времени. Да. Ну, Лучше типа. Сама типа. <laughs> Короче, брат, я тут подъезжаю на местность уже почти. Поэтому Нас у меня мобила садится. Я сейчас в Рок-Магаз да. еду, короче. Тариться. Вроде, рад был, блин, слышать. Да, давай, братик, на связи, короче. Да, ген, ген. Давай, обнял, брат.